اللہ تعالیٰ کہیں دینے امن جعل الارض قرارا اگر پوری دنیا جو کوئی بندہ لبے آؤ جادوگر بھی ہیں منتر بھی ہیں انتر بھی ہیں جنتر بھی ہیں کالی کلکتے والی بھی ہے اسرت نصر شو بھی ہے تیرا وار نہ جاوے خالی بھی ہے کڑکنے کڑکا علی دشمن منجے پا علی ٹگا حل پجالی دا رل مل چگا گالی دا دنیا کے سارے علوم علم ابجد علم جفر ہاں ہاں بڑا کچھ پڑا ہے سارے اکٹھے کر پانی کا ٹب لینا تو ٹب بھی اپنے پیسوں کا تو کسی اپنے مرید کو لیا جائے سجن کو کیونکہ بھابیاں کا ممکن گیم نہ ہو جائے پانی بھی اپنے نلکے تو اپنے ٹوئے چھوڑنے ٹوبے تو بھریا جے تو ایک فٹ بال لے کے سیال کوٹ تو کسی اپنے ہم مسلک کو لے کے پمپ بھی اپنا لے کے ہَا بھی اپنی پھر کے ٹب سے پانی بھر کے بچ فٹ بال رکھ کے ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੋ ਨਾ ਆਪ ਖਲੋ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੋਣਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ مشکل ہے یہ نہیں کر سکتی دنیا پا جی ہے تو نہ آنے والی گلا اللہ کہتے ہیں امن جعل جال کرارا اور تجھے میری سمجھ نہیں آئی در در پہ دھکے کھانے والے میں نے زمین کو گول بنا کے فٹ بال بنا کے تین حصے پانیوں میں لا کے گھیر کر کے اوپر کھڑا کر کے برقرار کر کے پہاڑوں کو چڑھا کر کے میکھے ٹھوک کر کے تجھے چلا کر کے تو ٹریکٹر چلائے تو چلائے ہل چلائے تو چلائے کراس لگائے تو لگائے اوئے تیری فلیٹے زمین پہ اترے تیرے ہاتھ ہی دوڑے گھوڑے دوڑے میں زمین کو ہلنے نہیں دیتا کس نے رکھا ہے تے تو نیوٹن نو بھی سد کے لیا تینوں ہلا نہ سکے تو جب میں ہلاوا ادا زلزلت الارض زلزالہا جب میں ہلا دوں تو پھر کوئی اپنے گھر میں منجے پہ چار پائی پہ نہیں سارے بھاگ کے باہر نکلے اوے جل جلا جے یہ کام مجھے کسی سے کروا دے سکور ہو گیا جے چھ اتنے دل نہیں کرتا میں سامنے میری عادت نہیں کچا دی تنہائی میں بیٹھ کے جواب آ جائے تو مجھے کوئی ایک دے دینا نہ آئے ایک بار یہ ایڈا ضرور کرے آ جائے کی خیال ہے وہ مل جائے تنہا تو منانا نہیں مشکل مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے